Kanalımıza xoş gəlmişsiniz. Videonu bəyənib şərh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisinin keçmiş sədri Vasif Talıbov və oğlu Seymur Talıbov ümumilli liderin büstünü ziyarət edib. Manşet azın əldə etdiyi məlumata görə Talıbovlar ümumilli lider Heydər Əliyevin Naxçıvan şəhərində yerləşən büstünü ziyarət edib. Həmin fotonu təqdim edirik.